Смотри, ты можешь сняти свої ушки на час на Не, не сильно, Все нормально чи ні? Не давай. Зараз не ненадовго. Знімай ушки. ми На 12-річну Дарину поліцейські одягають спеціальний бронежилет та каску. Це роблять для більш безпечної евакуації. Її разом із мамою Наталею та півторарічною сестричкою Аріадною вивозитимуть із Оріхова, що поблизу лінії фронту, до Запоріжжя. Сьогодні дуже громко в місті Оріхові. Родина е, дуже рада, що вони евакуюються. Отак. Ну, Пані Наталя каже, разом із дітьми вже виїжджали з Оріхова торік навесні. Повернулися додому за місяць. Наважитися вдруге, покинути рідний дім, попри постійні ворожі обстріли, було ще важче. Я держалась там до останнього, якщо так можна сказати. Чому не наважилась? Тому що дом і взагалі ну, держи все. Різниця в тому, що тут тихо, там дуже дуже шумно держиш вікно, держиш, грубо говоря, стіну. Ну, в мене в прихожі у нас вікна забиті, стекла є, звісно, в кожній кімнаті. Але ну, все одно вікна виривало, замки повиривало. Коли з самоліта вже ракети почали ближче і ближче, я просто кажу, я я вже не видержу. У Запоріжжі людям надають прихисток. Дарина каже, відтепер тут має змогу навчатися дистанційно, адже є інтернет. Wi-Fi є, а там не достає вугло, тут достає. Тут хоча б погуляти можна. Дома сидять дома. Так бомжами породили. 32-річну надію разом із доньками поліцейські два тижні вмовляли евакуюватися з Оріхова до Запоріжжя. Жінка каже, таки наважилася, бо хвилюється за дітей, адже обстріли почастішали. Це ближче і ближче за дітей переживають, а вони жепають, жепають. Вчора ночі взагалі. Ну, як близько страшно, звісно, важко. Все залишилося тут, наживали, ремонти робили, і що, і все тут осталось. Це остання зріхова родина з дітьми, яку поліцейські евакуювали до Запоріжжя. Батьки Надії залишилися вдома. Всю життя наживали. Я після школи пішла робити. Після школи пішла робити, щоб заробити це все, що в мене є зараз. Хіба так можна? Юлія Сенек, Суспільне новини, Запоріжжя.